Tento rok jsme se s klubáčem rozhodli si po náročném roce společně odpočinout a strávili jsme týden na horské chatě Bůřov ve Valašské Bystřice. I know where to find Je nás málo dobrých lidí. Co, co to říkáš takové věci? Co mi, co říkáš na výlet? Líbí se mi. Je dobré, že začne pršet. Když nám zakázali koupání v místním bazénu, tak se aspoň umyjeme přírodní cestou. won't go any further. Cause I can't hey. keep my mind off things I'd be better Thank off you. to leave behind. Gotta be careful not to get stuck. And so I walk, and I keep on walking. are the road. se rozdělovat nemusí. Jo, Láďa je blikací, no. Ne, nevychází. tak já se kolu. Tak Je to síla? Proč meníčko? Vidíte, kolik tu Tam, raz, dva, tři. Hej, ty. Hej, dívej, na to chrom. Štíhlí to? Úplně. obviously. Hadi!